cold White. White. Blue. Blue. Red. Red. green. Black. Black. Yellow. Yellow. Pink. Pink. Orange. Orange. Purple. Purple. Gray. Gray. brown. Rainbow. Codores. Blanco. Blanco. Azul azul, rojo, rojo, verde, verde. Negro. Negro. amarillo, rosado, rosado, anaranjado, anaranjado, púrpura, gris. Marrón. Marrón. Arco